vsekakor bi pridobila dostop do najboljših praks na tem področju. Danes je tukaj bilo rečeno, da je že držav, deset držav eh, včlanjenih v to Evropsko platformo za upravljanje mobilnosti in gre za eh, dejansko za države, ki imajo največ storjenega, to vemo iz prakse oziroma spoznavanja stvari, gre za države, ki so največ storile na tem področju, zato učiti se od najboljših za možnostjo se pravi, neomejenega dostopa do njihovih izkušenj, znanja, se pravi, eh, postopkov in tako naprej, je vsekakor najcenejša oziroma najboljša varijanta, namesto da bi se učili na lastnih napakih, poskusi in tako naprej. Eh, poleg tega je eh, tudi sodelovanje v novih projektih evropskih, financiranje strani Evropske unije, tudi možnost oziroma dosti večja možnost vključevanja s temi partnerji. Eh, in pa seveda tudi, če hočete, imične. Nobena od novih držav članice Evropske unije, zadnjih, se pravi, ki so po letu 2004 vstopile, še ni v tem klubu in bi za Slovenijo prav gotovo pomenilo tudi dodatno, se pravi, plus, ne, če se včlanje to mreže. Mi delujemo na področju Pomorja oziroma Prekmorja in uh, gre za pretežno podeželjsko prebivalstvo, vendar po, eni, po drugi strani pa eh, regijsko središče Murska sobota eh, ima veliko koncentracijo delovnih mest, zato so dnevne migracije zelo velike in je vprašanje trajnostnega eh, transporta oziroma sploh dosegljivosti eh, za podeželjsko prebivalstvo, ostarelo prebivalstvo, deprivilegirano prebivalstvo in pa za mladino, ki se hodi šolat, eh, velik problem oziroma pomembno vprašanje, zato je delo na ozaveščanju zavedanju lokalnih eh, vodstvenih struktur, se pravi vodstev eh, podeželskih občin in pa tudi potem ta sistemska pomoč, če hočete metodološka pomoč pri eh, izdelavi mobilnostnih strategij oziroma načrtov zelo pomembna za tako območje. No, konkretno delamo predvsej z ravno z mestno občino Morska sobota na področju vodstvenih struktur, implementacije samega načrta eh, trajnostno naravnanega eh, prometa v mestni občini in njeni okolici in pa sedaj začenjamo s takvimi aktivnostmi z okoliškim podeželskim občinom, se pravi priprava trajnostnih eh, mobilnostnih načrtov in pa tudi usposabljanja seveda na vseh teh področjih. Ja, veselina, da smo bili povabljeni na današnjo konferenco in pa tudi, da imamo v tej inicijativi za eh, vključitev Slovenije v Evropsko platformo za no, trajnostno mobilnost pozitiven, zelo naklonilen odziv strani Ministrstva za promet in pa tudi strani že nekaterih mestnih občin, tako da smo optimisti, da v Sloveniji obstaja to zavedanje, da se je treba učiti izgledovati po najboljših, to je najkrajša in tudi najuspešnejša, najbolj gotova pot za zmanjšanje teh razvojnih razlik, ki jih imamo še.